let just shoot the smoke. We should stay together, Tundra. Assuming your brother's identity will certainly draw attention. Not all of it welcome. You are right, Smoke. But assuming Bihan's identity is the best way to honor him. Let us proceed then. Sub-Zero. We should separate. Our fellow Lin Kuei will not be far behind once our absence is discovered. If only they had been more forthcoming with the details of your brother's demise. We will find Shang Tsung. He will tell us all he knows. If he killed Bihan, he will die. Be stealthful as the night. And deadly as the dawn. Kurde, to chyba jest brat Sub-Zero. The Emperor was wise to send me here. The Lin Kuei do walk uninvited in his realm. Wise though your Emperor might be, he was foolish to send his housemaid to interfere with Lin Kuei business. I am Kitana, Princess of Outworld, and I deal harshly with sharp-tongued intruders. Round one. Aha. Fight! Lejtar zginiesz. Znowu przydzielę drugi dwa rozdziały. Walczymy z Smokiem, znowu trzeba poznać listę ciosów. Wstrząs ADT. mura dymu, rzut w powietrzu, teleportacja, niewidzialność, opór dymu do tyłu, opór dymu do przodu. Ta, DAG. ADG. Ła, to mnie nawala. Y, rzut w powietrzu, kontrol. Teleportacja SAJ, niewidzialność. No dobra, SA użyje niewidzialności co widzisz Kurde, widzisz. Wstrząs. ADT. Stawiło? Kurde, co to ma być? Wstrząs nic nie robi. To chmura dymu. Chcę teraz spray na tobie. Masz. Łamię ci klatkę, klatkę. Rzecz. Czachę i znowu czachę. Wyjdź jeszcze. bo budzi. Jest. Konona w pierwszej rundzie. Wow, okay. nie do dobre czasy, tylko rzucanie wiele. Chyba, że coś jeszcze znajdę. Czekajcie. Teleportacja. A, dobra, no to też jest dobre. To jest coś jak skorpion. Fajnie. To będzie kolejne do spawnu. Dobra. Zabijamy ją. I już po niej. Where there is smoke, there is fire. No właśnie. Jest ilotekst. Sleep well, princess. Kurde, on ma wyrzutnie rakiet. may tell your fellow Black Dragon that I am very interested in your merchandise. Kurde, jaki cwaniak, kurde. Już nie rakiet chce do swojej armii dać. Shang Tsung. I'll take care of him. No charge. Gratis. One dead Lin Kuei in a tick. Ta? Round one. Fight! Walczymy z Kane'em znowu. Tym razem inną postacią. Esa, Tak go zas... zaspamić trzeba go, bo on też i ma dość mocne ciosy. Kurde. Przestań się bronić. Ła. Wow. Ła, wow, co mnie dusisz? Przestań mnie tarmosić. fajnie. Tak, tutaj mamy ich swoje, jeszcze nie użyliśmy. Kurde, nie udało się. On zaraz pewnie swojego żyje nie zawieszę tego spada. Albo go zdąży zabić. Jest jest od. Jeszcze jedno. No, jednak zdążyłem go rozwalić. Boże, jest jakiś nowy teren. To jakiś koleś się powiesił. Te drzewa są z dziwnym ryjem sobie przeskoczyć. Widzicie te drzewa? Nie są dziwne. Ale z nim jest związane z y, Fatality Areny na, na tym laderze. Ale jeszcze nie używamy. Jeszcze nie nagrywam ladera jeszcze. Jest. Stay down. I would have words with your associate. Tell me what you know of Sub-Zero's death. What? Despite his failure at my tournament, I'll wager he was more powerful than you, Lin Kuei. Assuming his form will not give you his skill, Shapeshifter. Let us see if smoke can freeze. Round one. Fight! Hmm, no cóż, zobaczymy teraz z który się zamienił w Sub-Zero. To nie będzie zbyt, zbyt łatwy przeciwnik w takim razie. Jeszcze z, dodatkowo z Reptilem, który umie niewidzialność tak samo jak my. To jest DJ. To jest DJ. D. Tak to zaskoczyłem. Wow. O kurde, nie. Co we mnie żywisz, swoje? Gdzie tu jest? Wow. Kurde, są te techniki. Kurde. Cwaniak rąbany. Z nim mogę mieć więcej problemów. Ale tego rozwalę z łatwością, jak ten tak robił. Kurde. Będę tak co chwilę się teleportował. Panie, udało ci się mnie zamrozić. Celu. Reptile też tak rozwalimy. To jest jedyny mój pomysł, jak można ich rozwalić. Szybko klikam przycisk. Kurde. O no ty. O ty. Nie. bez żadnej śmierci jeszcze. Teleportujemy się dalej. Teraz możemy zrobić w sumie tak. Podejdziemy do niego, zaatakujemy go. Kurde, nie udało się X-Ray. Chciałem szybciej zakończyć. Ale cóż. Nie zawsze może wyjść X-Ray. Ale w tej grze jedno jest pewne, że najwięcej można klnąć przez tych bossów, co się nie da zabić. To da fuck, on się zadrze. Chował. Kurde, ostatni jest. No zaspokojmy cię. Ła! O, nie udało ci się. Moje X-raya na mnie zrobić. Kurde. zabijecie i tak, wszak Nie jesteś tak mocny jak Sub-Zero. Walczyłem ze Skorpio Skorpionem z Sub-Zero, to był się mocniejszy. Kurde, jak, jak to się zlagowało przed chwilą. Nawet jak tak się zmienisz kurde na tego drugiego, to nic ci nie da. Bo on ma tyle HP, że ja go pozwolę z łatwością. O, wezmę cię za może z... Ha, z X-Raya. mnie czachy. Znowu łamiemy czachę wód. Nie but. Aha. Nierozwolony. Hm. Now answer me. What do you know of Sub-Zero? What? Smoke. What the? Co się dzieje? Coś go atakuje od dać więcej siły. Kurde. Z przerobieniem na co jest Strzela z czymś jak Iron Man. Podobnie do Iron Man w sumie. Wow. W sumie jakby mu zmodyfikować ten poziom ryj, to byłby już Iron Man. Wow. Człowieku, co ty robisz? Co ty nie robisz? Nie zabijesz, to się wkurzę na ciebie, szmato. Jest. Strajem, zakończymy tą rundę. Jeb. Kłe te drzewo tego człowieka posił na tej arenie. Ła. Wow. się tepał cały czas, to ty też się tepałeś. A i znowu. Patrzy, bije roboty. Wow. Spami się tak roboty. Wow. Moje postanowienie noworoczne Wiem, że to jest za późno, że ja to mówię teraz, ale Moje postanowienie noworoczne byłoby, żeby zdobyć chociaż z tysiąc widzów. Zna znając was, to nie jest takie proste. I will never submit. O kurde. Nie. There is great energy nearby. Um, Ray dude, They must not take him. Uratowany. Thank you, Lord Raiden. I am called Smoke. Why are you here in Outworld? To participate in a tournament to save Earthrealm. Join us, Smoke. Forgive me, but if Sector was searching for me, he is hunting Sub-Zero as well. Sub-Zero? Call me crazy with a K, but didn't we see him die? The Grand Master intends to turn every Lin Kuei into a cyborg. My friend is in danger. The tournament. I have a feeling your friend will be there. Then let us go. Sub-Zero's soul depends on it. Leciał ósmy Sub-Zero. Co ty człowieku zamroziłeś? you could not have cooperated. You are ordered to return to the Lin Kuei Temple for assimilation. Cyrex! I am Lin Kuei Unit LK4D4. You will come with me. I'm sorry for what they did to you, but I will not comply. Round one. Dobra, więc w tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.